Takže, crafty lidi, vítám vás tu u mého dalšího videa. Dnes si v této rychlovce povídeme něco o PATH. Je to tenhle ten čudlík, takže se opět máte na co těšit. Čemu to vlastně slouží, abych tak nějak začal na úvod. Funguje to jako kdyby cestička předprogramovaná, jak bude se nějaký ten objekt pohybovat. Já to osobně doporučuji v nějakých 2D hrách, třeba, třeba RPGčku by z toho hodně hodilo nějaká stráž. Jo, ano, jsou nějaký i lepší způsoby pro umělou inteligenci, ale pokud jste neskušení a chcete to nejrychleji, doporučuji vám toto. Já si vytvořím objekt, který... Ne, prvně si vytvoříme sprite, eh, který jednoduše bude vypadat... Dáme čtvereček, nebudeme se s tím nějak stykat. Uděláme černý čtvereček a pojmenujeme ten objekt třeba ob, ob, testing. Testing subject, tak. A dále vytvoříme místnost, ve které se to všechno bude odehrávat. Dáme, aby to tak nějak vypadalo, pozadí teda nafišťáme, no, tak. No a teďka vytvoříme tu patohu. Vidíte, vypadá to nějak takhle. Je to takový začátku, než se v tom začnete orientovat těžký. Jednoduše vy si Tady vyberete tu místnost, abyste to viděli v té místnosti, takže v případě, že byste tam měli nějaký objekty, tak abyste to lépe viděli. A pojmenujeme se to třeba test. Tak. No a levým kliknutím přidáme tečku. To bude nějaký bod, kde se ta, eh, ten náš testovaný subjekt určitě zastaví. Čili my si takhle přidáme jeden bod. Zapíšu se nám přesně uh, eh, souřadky, kde se to nachází a pár těch bodů přidáme když vlastně vždycky se nám to spojí tak, aby se ten objekt vracel, aby to bylo nekonečný. V tom případě, pokud to chcete mít, aby to někde končilo, tak si zase dejte někam objekt, třeba nějaký variable objekt, eh, o variable už jsem mluvil v rychovce, můžete se podívat, a eh, tam třeba si nastavte, že pokud se to dotkne, tak se něco stane, takže třeba někdo bude utíkat někam a takhle. Teďka je takový hranatý, protože očividně nevím, jestli se to každým bude takhle hranatý líbit. Víte, tak naštěstí tato možnost, že kliknete a vytvoří se vám vlastně jako kdyby taková uh, koulička. Samozřejmě čím víc těch bodů přidáte, tím uh, lépe to bude potom vypadat, protože tím lépe se vám to zhoblí. Tak vytvoříme takovouhle sestičku. Teď jednoduše tady do tohohle objektu. Ježiš, Maria. já jsem zase překlik. Uh, eh, děláme... Tak. A tady dobu. Tak. A tady máte vlastně všechno pro PATH. Je tady set PATH, eh, uh, ukončit PATH, vlastně tu cestu, jo? Potom část tý, uh, eh, cestičky a rychlostní cestičky. Tak dáme kryt, aby to vybralo tu cestu naši testovanou. Uh, rychlost dáme třeba 3. Relativ zaškrtneme na relativ zatím. A na konci si můžeme nastavit, že buď se stopne, nebo bude pokračovat ze startu, bude pokračovat, kde se zastaví, anebo že se otočí a pojede na zpátek. Takže máme, že bude pokračovat odsud. A ještě se může třeba nastavit, že se potom pokud se může se nějaká chvilka, že třeba poběží. takže já si dám spínač, dáme teď třeba 120 a ve spínači teda 0 se setne každou rychlost až dáme 5. Tak, jednoduše se teď vyzkoušíme, Stačí, když se na ten objekt přidáte, tady nemusíte vůbec nic nastavovat a bude vám to fungovat, takže... Tak, a můžete si všimnout, že náš tvareček teď zrychlil, ale my jsme očividně dali tu patoh akorát trochu mimo eh, vzhled, takže já si vytvořím sprite, který nám ta větší velikost, aby jsme poznali, kde jsou. Hmm. No. Tak. Je to nepřesné, ale Eh, Ten objekt jsem vytvořil na to, aby jsme nebude vlastně nic splňovat, jenom to bude pro naši přesnost, že takhle nevidíme, kde jsou ta konce. Takže já se vezmu takhle tu místnost a jednoduše takhle naházím do toho, ups, do toho konce, abych cca věděl. Ježmar, já jsem to vyházel. Kde to cca může končit? Tak. Takhle. Tak. Teď si uh, otevřeme tohle a můžete si všimnout, že my vlastně vidíme, jak jsme si to dali takže tady se zvedeme trošičku a tady tu cestičku posuneme tak, aby splňovala ty naše pozice. Tak, vyzkoušíme to znovu. Tak, a tentokrát, jo, já jsem ještě nastavil visible. Ech, jenom, kdo by se tedy ptal, ty červený objekt tam vůbec musí být. Já jsem vám je chtěl jen ukázat, že vlastně normálně chodí podle té cestičky, co jsme si nastavili a bude takhle chodit do nekonečna. Teď no, se tady stačí, nastavíme takže bude neviditelný. A tak trošičku si to vylepšíme. Uděláme teda tohle, skopírujeme, dáme tomu tedy ši, no, já já ježišmarja. Uh, dáme tomu oranžovou barvu a nastavíme jednoduše, počkej, ještě uděláme objekt, pojmenujeme ho objekt spínač a nastavíme u toho ta, našeho objektu, že pokud se střetne se spínačem, tak zas, tak prostě skončí tu cestičku. Takže tady vlastně to tam procházíme, to asi jako někam sem. Čekaj, se podívám, jestli on tady prochází. no, prochází to tak jo. Tak, e, objekt chodí, už nevidíme tu červenou a za chvilku by se měl střednout s oranžovou. A děláte se graci. Takový kousíček. E, dobře. Tak to trochu posemeníš. Tak, zkusíme to ještě tedy a můžete si všimnout, že všechno funguje. Objekt se zastavil při styku eh, s variabilní zdí. A to je tedy z tohohle videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, zanechte prosím pás nahoře, když tak to sdílejte se svými kamarády, pokud vám tento tutoriál nějak pomohl a pomůže i vašim kamarádům. Já se s vámi teda loučím. Mějte rádi 4 pixelky, slepici, bojujte za rolikármi. Eh, podívejte se na Bubble Clicker v popisku videa. Když tak, kdyby se někdo ptal, tak pracuji na úplně jiném projektu, který už se v celku rozjíždí, tak doufám, že se povede. A já se s vámi loučím. Kraft i vám.